Fala galera, beleza? Eu sou o Noite trazendo mais um vídeo pra vocês E bom, hoje a gente voltou aqui com o BGD com Machine Eu não joguei o Boris porque eu não queria Tá, então tem um negócio pescando aqui Tá, ó seu, Vocês viu os inchados tá, Top, forma, extra parte 2, né, de Clean Dead Machine, capítulo 3. Para. If you're gonna catch them, you'll have to learn to move quietly. Come back to my door. I have something that you'll need. Seringa de tinta. Chaves. Não andar nono andar. Que estranho. Aqui, ó. Nossa, é inchado. Nossa. 3. Eu acho que você tá gostando do like. Like, por Do like, sei lá. Mas sei lá. Qualquer um. 11, 13, 14. Eu tenho que esperar. Se não tiver nas, nesse 11, eu vou no P. Se não tiver, eu vou no 14. Se não tiver, eu vou no K. Frio. de atenção. Tô morrendo, tô morrendo. Só tinta na cara é que tá morrendo. Tá só mais um. my equipment, please. Eu vi mancha. Essa mancha do Bend, né? Fica aqui, ó. Aí eu pesquisei. Essa coisa serve pra esconder. Então vamos esconder. Né? Do Bend. Deixa eu ver se é isso aí. Não, ele tá vindo pra cá. Eu tinha que... Eita galera, bendita vida, deixa eu ver se tá filmando. É, tá, mano, o Bendy tá vindo, velho. Olha o Bendy, mano. Olha o Bendy, galera. Eu vi, eu vi o vídeo passado e eu vi que tava sem som. Desculpa. Agora eu posso voltar. Né? Elevador. Peguei três tintas, né? Os inchados. Bora. Vou lá te inscreve no canal. love She was perfect. No matter what Joey says. Une will que Joey G. Ok. look for Bianca, turn the little wheel, then bring their power core. Please don't make me regret staring you. Tá, o que, que, que, você vai me dar? É mentira. Desentupidor de vaso. Tá. Andar P. Sério, velho? Ah, mano. Eu sou uma bosta. Tenho certeza que é uma bosta posso pro o Eu já tô, né? Toma aí, Boris. Sua cara. Você não, tipo, você não faz nada. Né? Você fica aí. Leva um. E. Sai, sai. Então, sai, sai, sai. É jogo terror, se você não quiser ver tá, peguei um negocinho. Sempre tem esses, esses bichinhos aí que você tem que pegar dele, né? São quantas? Três. Uma eu já consegui. Tá, o que que é? O que será que é? Que hum, negócio será? Então, ó. Aqui, ó. Tá travando o jogo. Por que tá travando? É isso? Então eu tenho que deixar um pontinho preto? Isso é uma merda. Eu prefiro mil vezes bater com minha mão. acho que eu passei do pontinho preto aquela hora, né? vas porta aqui. Tem um bicho aqui, né? Sabia que havia bicho. O Bendy! O Bendy me viu! O Bendy! não viu o Bendy! Você viu o Bendy? Sim! Eu acabei de ver. Já tava na minha frente. Mano, meu coração. Meu coração tá batendo rápido demais, Theo. Não fala isso, Theo. Eu tô gravando vídeo. Eu tô gravando vídeo, não fala isso. As pessoas que estiver assistindo vai ficar com nojo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, Ninguém vai te matar. Não, o Kelson não tá jogando. Tá jogando o jogo do gato. Não entendo, né? É. O gato. O gato que passa. Isso é o gato que corre. Legal. Super-herói gato. Super-herói gato? Sim, eu mato todos os e eu fumo. Galera, deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo. 10 minutos. Eu vou acabar o vídeo por aqui. Espero também. Espe... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou... Eu, tô, eu vou acabar o vídeo porque eu quero. eu É, é, é, é, o super-herói, não sei o que lá. E espero que vocês tenham gostado e tchau!